kita kali ini gua mau review mic yang baru datang ya apalagi kalau bukan M800 check it out It's done. ini ada barangnya bilang ini seperti biasa ya panggungnya eh, bla bla bla bla bla yes no yes no ini kayaknya dan nyari alat makannya dari sini dan lumayan solid kuat ya oke kita lanjut ke selanjutnya kita dulu dan dapat sound card Yeah, oh, iya. jepit kayak eh, meja-meja gitu.

selanjutnya selanjutnya dan ini dia yang kita tunggu-tunggu yep. ya kita dapat penahan anginnya ya. ini pusat penahan anginnya buat kita abang ratus oh bahannya solid ya dia lebih ke doff itu dan eh, atasnya warna gold itu cantik banget elegan banget dengan harga 300 ribu sekarang gue beli ini 300 ribu ini udah termasuk

dan cek cek cek dan ya inilah hasil BM 800 yang sudah kita review tadi tonton terus di Eki punya cerita dan bagi yang suka dengan video-video seperti ini silahkan tekan tombol subscribe mari kita berteman dengan menekan tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis gratis gratis gratis and gratis Salam damai dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Eki punya cerita. Yeah.